мен білген бір қыз мен білген қыз бар әлі мезгілді алақсытқан мейлешіп далай көздер тұрчы қарап тұштан байланып ошол қыздың жан езген ажарына бір далай достарымдың жүрегі қанап шыққан жетем деп сабағына дал ошол ыйык гүлдің, желпініп бар дүйнөмдү далай жыл күйүктүрдүм Оқ болып ойрон жаным түбүнөн омкорулуп окууну ойдон алып мен дагы сүйүп жүрдүм чыдамы кетип күндө туйлаган байкуш жандын чыга албай ашыктыктан бариктей кайкып калдым башкалар азыр гана менчиктеп кетүүчүдөй бир күнү балп эттирип сүйөм деп айтып салдым эх ошол уақыттар, билинбей эч өткөнү Есімді қарайлатып, көздөрү тешет мени мен сізді жүрөгүмдөн дайыма сыйлап келем Қалғанын жалғыз гана Уақыт, чечет деди кыз жообу айтылган соң мен жақта майнап барбы кыялым ошол маалда чачылып жайнап калды айткандан көп күн өтпөй ал кызды ала качып убакыт чечпей азапка байлап салды эх бгу окуу жайым сезимдин тамган жери жаштыктын айыкпаган азабы калган жери арзуунун чокусунда карайлап жүрө берип арадан жети жылдай өтүптүр андан бери ишенгим келген да жок көргөнүм анык деп мен бейкапар бара жаткам досума салып кептен кел атты маңдайымда дүркірейт бүткүл денем қыз емес кемпір көрдім мұңайып қарып кеткен заматта алай дүлөй, көзімден жаш қылғырып тұшалып бұттарымда араңдан бастым жылып тағдыры ашығымдын талқалап кетті ғайра, тыныш жатқан аламымды заматта ташқын қылып солған гүлдөй болып қалдым ғой есте бекем кулактай күндөрүңө қайрадан кетсең экен бир кезде өзүң мага ыйгарган убакыттар пайдаңа аянычтуу тагдырды чечкен экен бараттың басқан сайын денеңден құлатып мұң ақыры білдім мен да чечпесін уақыттың